Thank you. दो फूल नहीं आठ फूल हाँ। है हाँ एक बजे तो नहीं मेरा ए एन एन ना जा बस आना आने यार मैं नजर तेरे पे दी है मेरी नजर तेरे पे तो दिन भर बस ना जाया है हाँ यार अच्छा हो यार अच्छा आराम कर ले बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये आप